डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब मैंने आपका बहुत बड़ा नाम सुना है ये तो बहुत अच्छी बात है आपको प्रॉब्लम क्या है मैं जब नाले लगती हूँ मजबूरी के लिए हो जाती तो बिल्कुल सही इलाज है वो क्या आप अंडा ऊपर से नल का बंद करके नया करें डॉक्टर साहब मुझे इससे भी बड़ी बड़ी अजीब अजीब सी बीमारियाँ हैं वो क्या जब मैं खाना खा लेती हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती जब मैं सोता उठती हूँ मुझे नींद नहीं आती जब मैं काम करती हूँ तो थक जाती हूँ इसका तो सिंपल सा इलाज है आप रात को पाँच घंटे दुखने के बाद अपने आप सारी बीमारियों खत्म हाँ जी